¿Qué? ¿Dónde estamos? los rediseñaron. ¿Dónde están Fredbear y Spring Bonnie? ¿Pero qué? Me siento muy pesado. ¿Dónde estamos, Fred? ¿Fredbear? ¿Dónde estás? Oh no, despierta, hermano. ¿Qué demonios, Fredbear? Todo este tiempo desactivado por tu culpa. Spring Bonnie. ¿Puppet? ¿Estás vivo? Em, sí, eso parece. Parece que tienes un cuerpo dentro tuyo. Oh Dios, Claro. ¿Qué pasa? ¿Recuerdas al hombre morado? Una noche se metió dentro tuyo para intentar escapar de la pizzería, hasta que lo atropelló un camión, y tal vez el alma de él, ahora está dentro tuyo. ¿No te sientes un poco diferente? No creo. Soy el mismo de siempre. Aún recuerdo cuando le gané a Fredbear en el póker por primera vez. Uf, Gracias a Dios, y qué bueno que aún conservas tus memorias, Springtrap. ¿Springtrap? ¿Por qué me dices Springtrap? Es que suena mucho más cool, te puedo llamar así. Hmm. Springtrap. Sí, me agrada. Bueno, me voy arriba, aún tengo que despertar a nuestros amigos. Eh, espera, ¿por qué estuve desactivado todo este tiempo? claro. Tú y tus locos rituales hicieron que me desactivaran, Fredbear. ¿En serio, Fredbear? No lo puedo creer. Pensé que eras mi hermano. Yo confié en ti. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué demonios he hecho? Mejor iré arriba con los demás. Wow. ¿Dónde estamos? Chicos, despierten. ¿Pero qué? Freddy, eres tú. Vaya, estamos rediseñados. Oigan todos, despierten. Oigan todos, despierten. ¿Pero qué pasó aquí? Foxy Mengel en dónde estamos Wow. ¿Qué estás mirando? Nada, solo es que Estás reparada. Vaya, es cierto. Y tú te ves muy diferente. ¿Dónde está Puppet? Hola a todos. Puppet, ¿puedes decirnos qué está pasando aquí? Yo tampoco sé lo que está pasando, parece que estamos en una nueva pizzería. ¿Y por qué tenemos un nuevo diseño? Quizás los repararon para que puedan usarse otra vez. Ahora escuchen todos, Springtrap está aquí. ¿Quién es Springtrap? Es Spring Bonnie, ahora se llama de esa forma, tiene el alma del hombre morado y gracias a eso volvió a la vida. Y es malvado como lo fue el hombre morado, no, por suerte sigue siendo el mismo de siempre, nada más que ahora tiene un cuerpo dentro de él. Y creo que aquí viene. Eh, hola. Qué bueno volver a verte, Spring Bonnie. Springtrap. Mi nombre es Springtrap. ¿Y dónde está Fredbear? Springtrap. Oh, pues él... Eh, él sigue desactivado. Tal vez hay que darle un poco más de tiempo para que vuelva, ¿saben? Bien, ahora vamos a ver este nuevo lugar. Nombre Mike Smith. Edad 34 años. Nacionalidad Rusia. Perfecto. ¿Puedes contarme más de ti? Mike trabajó de guardia de seguridad anteriormente. Mike tiene experiencia con esto. Bueno, Mike, estás contratado como guardia nocturno, pero tienes que estar preparado. Mike siempre está preparado.